गाइज मैं हूं Saumya Ranjan the biggest experiment YouTube channel में आप सभी का स्वागत है तो गाइज आज ये मेरा पहला वीडियो है और हम जो करने वाले हैं आपने तो बहुत सारी देखी होगी घोस्ट राइडिंग कार में होता है बाइक में होता है लेकिन हम आज जो है साइकिल में करने वाले हैं घोस्ट राइडिंग तो साइकिल में भी घोस्ट राइडिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा अगर हम साइकिल में भी घोस्ट राइडिंग करें કોણ જોડણી લાયક तो गाइज ये तो काम कर रहा है तो गाइज ये घोस्ट राइडर का वीडियो हो गया है तो देखो ये तो जल रहा है guys Sometimes and I can't seem to find a light walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love that I never had seen before And now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I not to go out of my mind And all I need right now is for you to stay the night But if you keep saying that you've got to leave Then I'm gonna be alright As long as you tell me that video आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें हम हाँ आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई एक्सपेरिमेंट के साथ